ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የፈትራ ቤተሰቦች፣ የሰዓቱን የሀገር ቤትና የባህር ማዶ መረጃዎችን እነሆ። like፣ share እና subscribe ማድረጋችሁን አትርሱ። ወይዘሮ ኬሪያ ምስክርነታቸው ተነስቶ ፍርድ ቤት ቀረቡ። ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም የምስክርነት ጥበቃቸው ተነስቶ ዳግም ፍርድ ቤት መቅረባቸውን ጠቅላይ አቃቢ ሕግ ገለጸ። ወይዘሮ ኬሪያ ዛሬ በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት አንደኛ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት ቀርበዋል። የጠቅላይ አቃቢ ሕግ የፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊ አቶ አወል ሱልጣን እንደገለጹት ወይዘሮ ኬሪያ ከተከሳሽነት ወደ ምስክርነት ተቀይረው ነበር ብለዋል። ወይዘሮ ኬሪያ በጠቋሚዎች ምስክር ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 699 ህዝባር 2003 በገቡት የስምምነት ዝርዝር የምስክርነት ቃላቸውን በፍቃዳቸው ሰጥተው ነበር። በገዛ ፍቃዳቸው በጽሁፍና በሲዲ ምስክርነታቸውን ሰጥተው በኋላም በፍርድ ቤት ውሳኔ ከእስር እንደተለቀቁ ጎን ለጎንም ለግለሰቧ አስፈላጊውን የምስክርነት ጥበቃ ሲደረግላቸው እንደነበርም አያይዘው ገልጸዋል። ይሁንና ወይዘሮ ኬሪያ ቆይተው ምስክር የመሆን ፍላጎት እንደሌላቸው ምስክርነት ሲሰጡ የቆዩትም ተገደው እንደነበር በመግለጽ የምስክርነታቸው መቋረጡን አስረድተዋል። የምስክሮችና ጠቋሚዎች አዋጅ ቁጥር 699/2003 በአንቀጽ 11 መሰረት የጥበቃ ጠቋሚው ስምምነቱ ግዴታውን የማያከብር ከሆነ የጥበቃ ስምምነቱ ሙሉ ለሙሉ ስለሚቋረጥ አቃቤ ሕግም ለወይዘሮ ኬሪያ ምስክር በመሆን ይሰጣቸው የነበረውን የጥበቃ ለማንሳት መገደዱን የተናገሩት ከዚህ በኋላ ወይዘሮ ኬሪያ ከዚህ ቀደም በተጠረጠሩበት ወንጀል ቅድመ ምርመራ ስራ እንዲጀመር አቃቤ ሕግ ዛሬ ለፍርድ ቤት ጥያቄ አቅርበዋል ብለዋል። አያይዘውም የተጠርጣሪ ጠበቆች በጉዳዩ ላይ ለመከራከር አልተዘጋጀንም ብለዋል። ፍርድ ቤቱ ወይዘሮ ኬሪያን በመጪው ሰኞ ዳግም ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ አዟል። ወይዘሮ ኬሪያ እስከ ሰኞ በፖሊስ ቁጥጥር ስር እንዲቆዩ ፍርድ ቤቱ መወሰኑን ኢዜአ ዘግቧል። ሰሞነኛው የግብጽ እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ ጎረቤት ሀገራት ዙሪያ የግብፁ ፕሬዝዳንት አብዱልፈታህ አልሲሲ ከጅቡቲ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት እስማኤል ኦማር ጊሌ ጋር ለመወያየት ዛሬ ማለዳ ወደ ጅቡቲ አቅንተዋል። የጅቡቲው የጥንቱ ጉብኝት በአይነቱ የመጀመሪያው ነው ተብሏል። የሁለቱ ሀገራት መሪዎች በጋራ ትብብርና ተያያዥ ጉዳዮች ዙሪያ እንደሚወያዩም ተገልጿል። በተለይም በጸጥታ በወታደራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች የሁለቱ ሀገራት ትብብር ማጠናከሩ የውይይቱ ዓላማ መሆኑን ተጠቁሟል። የግብጽና የጅቡቲ መሪዎች የጋራ በሆኑ ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ለመወያየትና ሀሳቦችን ለመለዋወጥም አቅደዋል። ግብፅና ኬንያ በትላንትናው ዕለት ወታደራዊ ስምምነት ተፈራርመዋል። በናይሮቢ በተፈረመው ስምምነት ዓላማ በሁለቱ ሀገራት የጋራ ጥቅም ለማስጠበቅ የሚደረገው የሁለትዮሽ ግንኙነት ትብብር አካል ነው። ግብጽ ከኬንያ ጋር ያደረገችው ወታደራዊ ስምምነት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2021 በምስራቅ አፍሪካ ከሚገኙ ሀገራት ጋር ያደረገችው አራተኛ ስምምነት ነው። ከኬንያ በተጨማሪ ከሱዳን፣ ከኡጋንዳና ከብሩንዲ ጋር የግብጽ ወታደራዊ ስምምነትን ተፈራርማለች። ግብጽና ሱዳን በትናንትናው ዕለት ለስድስት ቀን የሚቆይ ሁለገብ የጋራ ወታደራዊ ልምምድ በሱዳን ጀምረዋል። በኢትዮጵያ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ከሁለቱ ሀገራት ጋር ውጥረት ውስጥ በምትገኝበት በዚህ ወቅት የሚካሄደው ይህ ልምምድ የናይል ጠባቂዎች Nile Protectors በሚል ስያሜ ተሰጥቶታል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶሱ ምልአተ ጉባኤ ዛሬም ቀጥሎ ውሏል። የቅዱስ ሲኖዶሱ ዋና ጸሐፊ ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ በግንቦት 11 2013 ክንውንን አስመልክቶ መግለጫ የሰጡ ሲሆን በመግለጫቸው ተከታዮቹን ነጥቦች አንስተዋል። በትላንትናው ዕለት ውሳኔ የተሰጠባቸው ሁለት አጀንዳዎች ቃለ ጉባኤ ቀርበዋል። በዚህም ቅዱስነታቸው የመክፈቻ ንግግር ቅዱስ ሲኖዶሱ አጽድቆታል። ሀገራዊ ወቅታዊ ጉዳዮችን አስመልክቶ በሀገሪቱ የሚታዩት ወቅታዊ ችግሮች፣ የፖለቲካ አለመረጋጋት፣ ስደትና መፈናቀል ዙሪያ በሰፊው ተወያይቶ የመፍትሄ ሀሳብ የያዘ ውሳኔ አሳልፏል። መግለጫውን በዝርዝር የሚሰጠው መግለጫ ይገለጻል ተብሏል። የቤተ ክርስቲያን የአምልኮ ስፍራ የሆኑት መስቀልና የጥምቀት ቦታዎችን አስመልክቶ ሰፊ ውይይት በማድረግ ቅዱስ ሲኖዶሱ ችግሩ የሚፈታበት ውሳኔ ይተላለፋል። የውሳኔው ዝርዝር በአጠቃላይ መግለጫ ውስጥ ይካተታል ብለዋል። በሀገሪቱ በተለያዩ ጊዜያት እየደረሱ ያሉት ችግሮችን አስመልክቶ ሶስት ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ለቅዱስ ሲኖዶሱ መግለጫ አዘጋጅተው እንዲያቀርቡ ተመርጧል። በመላው ሀገሪቱና በዓለም አቀፍ ደረጃ ባሉት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ አብያተ ክርስቲያን ክርስቲያናት እንዲሁም ገዳማት ሙሉ በሙሉ ስለ ሀገሪቱ ሰላም ጸሎተ ምዕላ እንዲያደርጉ ቅዱስ ሲኖዶሱ ወስኗል። የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ሩዋንዳ ይገኛሉ። በ1994 ሩዋንዳ ውስጥ በነበረው አስከፊ የዘር ጭፍጨፋ ወቅት ፈረንሳይ ኃላፊነቷን መወጣት አለመቻሏን በጭፍጨፋው የነበራትን ሚና በይፋ እውቅና ሰጥተዋል። ፕሬዝዳንቱ እውቅናውን የሰጡት በኪካሊ የዘር ማጥፋት ሳቢያ ባደረጉ መታሰቢያ ባደረጉት ንግግር ነው። በወቅቱ የዘር ማጥፋት አገዛዝን ከመደገፍ አንስቶ ከጭፍጨፋው ጋር በተገናኘ የቅድመ ማስጠንቀቂያ መልእክቶችን ፈረንሳይ ችላ ብላ ነበር ብለዋል። ተናግረዋል። ፕሬዝዳንቱ ባደረጉት ንግግር ላይ ግልጽና ይፋዊ ይቅርታ አልጠየቁም። ማክሮን ባሰሙት ንግግር ፈረንሳይ የዘር ጭፍጨፋው ተባባሪ አይደለችም ያሉ ሲሆን በወቅቱ ሀገሪቱ ለነበራት ኃላፊ ፈረንሳይ ይቅር ሊሉ የሚችሉ ከአስከፊው ጭፍጨፋ የተረፉት ሩዋንዳውያን ናቸው ብለዋል። የሩዋንዳው ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሚ የማክሮንን ቃላቶች ከይቅርታ የበለጠ ዋጋ ያላቸው ነበሩ ሲሉ ገልጸዋል። ከአንድ ወር በፊት በሩዋንዳ በመቶ ቀን ውስጥ ብቻ 800 ሺህ ገደማ ቱትሲዎች በተጨፈጨፉበት የ የሩዋንዳን ጭፍጨፋ ፈረንሳይን ተባባሪነት ሚና እንደነበራት የሚያመለክት የምርመራ ሪፖርት ይፋ ሆኖ እንደነበር አይዘነጋም።